Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan dan hari ini kita akan bermain game yang bertajuk Park Lane So game ini adalah game simple je Dia macam grafik macam PS1 Okay tanpa buang masa let's go Dia pasal tak tahu lah pasal apa pasal ATM Pasal taman Oh pasal LRT Okay Dia memang gambar dia macam ni eh? Dia memang tepi dia hitam okay guys So Saf Safwan Wait what <laughs> E to purchase tiket Satu Dua tiga Satu tambah dua Dua tambah tiga What that So aku dah beli tiket Bang terima kasih Alright Mana tiket aku Mana tiket Alright aku rasa aku dah dapat aku tiket Oh kena baca The map of the train Ini macam yang ni eh Game yang hari tu tu Oh ni ni ini aku punya ni kan Oh Tunggu Ini saya punya Saya punya train kan Bukan Hotel R&R Agamari the best game ever made Sekejap aku terlepas ke Bukan Sunderland 2, 2 minit Oh 2 minit lagi 2 minit lagi Alright So aku nak balik Sunderland lah ni uh, Park Lane Oh nama tempat ni Park Lane Okay Kita masih menunggu lagi Aku tak ada makanan ke apa Aku tak boleh lintas Sekejap Wow Apa sahaja tiba-tiba gelap Announcement Allah lambat pula sampai Aduh kenapa lambat sampai Wet floor No smoking Run Wait Okay aku nak pergi mana Run ke mana ni eh, Jalan keluar ke Kena turun ke Hei Bunyi Sekejap dia macam pecar kat ceiling weh Delay Ui Platform 2 will not be stopping Yo yo yo Ui Ui Hilang Mana pergi hantu Resident Evil tadi weh Mana dia pergi? Dia naik atas ceiling kan? Abila kita abila kita dikata run kenapa dengar kenapa dilarang masuk pula ni? Oh. No smoking. Ditukar pula dah guys. Ditukar pula tulisan eh. Itu bunyi burung pepati ke apa? Mana tempat beli tiket tadi? Sekejap. Oh ni. Ah, uh, ada siapa-siapa yang boleh bantu saya? Kenapa aku seorang je kat sini? Tu masalah dia. Oh, asal belah train asyik belah sana je? Ha? Bila train, train belah sini nak datang? Oh, aku ingatkan benda tu tadi benda papa apa tanda je. Ha? Ha? Bila nak train datang belah sini? Oh. Yes, tak sambung. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak-banyak. Alright, sebab sambung balik kita api tu. Saya tunggu punya lama ada alien kat sini. Sebab alien ni tak henti nak menyeberang jalan. Aku ingatkan benda ni binatang tadi, weh. So kita tunggu je Kita api tu datang Okay Wah Bunyi tin apa? Tin jatuh kat mana? Depan? Belakang? Ya okay, aku tak tahu mana, mana datang bunyi tin tu Kita masih mencari Oh tak jatuh benda ni Aku dah kata dah Oh dia menaik atas siling Aku dah kata benda ni something Run Run je lah Okay, so dia naik atas siling Mana satu dia pergi weh. Ni benda dia jatuh ni weh. Bangun. Ni apa ni? Manggus. Kena conteng tu. Tempat beli tiket. Memang hantu ni suka vandalism ke apa? Ah, hantu ni memang suka men... The next train of platform one is for Sunderland. Yes, sampai dah. Woo! yeah. What the heck? Terkejut aku gila. <laughs> apa benda bunyi tu? Itulah dia guys Park Lane Kita mulakan hari ini dengan kuda-kuda hari Isnin Kita main game yang pendek Pengalaman Di dalam Menunggu kereta api LRT Dia dia takut-takut lah Jumpscare tak ada sangat Tapi terkejut-terkejut lah kan uh, Overall game ni dibuat dalam masa 48 jam So aku rasa it's a good game lah Okay untuk menakutkan orang So kalau korang rasa korang takut Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share video ni Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang Assalamualaikum dan Bye-bye